no, ma lo sei no. No, no, lah Oh, shallow, shallow, shallow. Kurang ayo, kurang, kurang ayo, shallow, kurang ayo. Oh, kurang ayo, upaya. Kurang ayo, shape, kurang ayo, shape. Hello, ball, oh, ni me gì rồi, đi mà, lu, lu nó cao nó bị thà này mà, ni me gì rồi, ball, lu mà phang cái. Dạ, ở đây, ở đây, ở đây, phang cái ngao, à chào này nó, ở đây mới vào vô mà. Phang cái, phang cái, đi về, đúng rồi, lu mà phang cái đi về. Ai à? Qua, qua, phải phải nào mà, qua phải nào mà. ငါပါတယ်ကွာငါရှိရဲကွာအဲ့ဒါမင်းနာမဟာလားအဲ့ဒါပြောလားအဲ့ဒါမင်းမင်းနာမမင်းကိုရှိရဲလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်မမစမုတ်ကြီးမလို့စမုတ်ကြီးမလို့ဒီလိုနေနေတာအာလူမအဲ့ဒါစမုတ်ခင်းလာတယ်ကြည်အောင်ဒီမဖြူရမယ် flash phone လိုက်ကြည်တာ thank you အဲ့ဒီဘူးနဲ့ပြင်တယ်အဲ့ဒီဘူးနဲ့ပြင်မပုတ်လိုက်ဟာလူမလူမကျွေးအရံမုံမားလို့ကျွေး 拉筋的，拉筋。呀，追啊！呀，什么什么时候来比来？呀，我们没弄没干过了，就就 flash flash ball 啊。lui khai đây bài phơi rồi. À, mà phang em mới lui lui đấy ya. Nó là gì nhá mồ. Nó mồ chơi lụ. Ê đi mà đi mà đi mà, ê mà. Chơi chơi chơi chơi ở là gì? Đó đó đó đó đó, cô cô cô cái cái đấy, dạ. đấy, 방금 1시한테 방금 1시한테 대박이마 대박이마 대박이다 대박이다 대박이다 대박이 맞아 아고 생활에 내가 루마 방에 bôi thì cho nó yên tại vì mày bấy rồi nó ở đây ờ một bấy rồi xoay ra đấy chứ bỏ xoay ra mày cho cho không phải chú em bị ạ Anh ạ anh đi anh đi anh anh mà anh anh mà anh đấy anh. có lưu cho ပြင်းတာဒီကောင်ငါလောက်လိုက်ပြတာကိုမသိဘူးငါလူပဲခဏခဏတကယ်တကယ်ပူစီမန်းနေပါတန်နေရတကယ်ပူစီမန်းနေတကယ်ပူစီမန်းနေပါကွာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မလားကျွန်တော်တို့မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှော့ကိုင်းနေဟာရတယ်ရတယ်ရတယ်ရှော့ကိုင်းနေဟာဒီကောင်က ကန်းတဲ့ကောင်တကယ်ကန်းတဲ့ကောင်တကယ်ဖိုးတဲ့ကိုတကာယူနဲ့တွေ့သွားတာဗောဘယ်ရမလဲတကယ်လူတဲ့ဘိန်းနဲ့တွေ့သွားပြီးရောအမေရောတကယ်လူမင်းမဲ့လူရင်တော့မှဖန်ဖန်ရဲ့ဆော်ရမယ်လူကျူးစဆိုရမယ်ကျူးစလမ်ဘိုဂီနီလမ်ဘိုဂီနီလမ်ဘိုဂီနီစီမလမ်ဘိုဂီနီလမ်ဘိုဂီနီဟုတ်ရှိဆုံးရေမင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ကိုထက်ရဟိုင်းပါဗျာ Let's go. ဒီမှာဒီမှာဒီမှာလာဒီမှာလာရောရောဟွာဟွာနေရောဖာကနဲ့ဟွာနေရောနေုံနဲ့လာလာလာဒီမှာကာလာအရနာလာပြီလာပြီဘေးဘေးရပါလို့လဲမာခဏနေခဏခဏခဏခဏဟိုဘေးကပါလို့လားဒီခုနခဏတိုက်ဘယ်နဲ့ရှိသေးတယ်နေတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကအာ Đây đây ấy ấy đấy. Trên đây mà trên đi. Rồi, rồi, bóng đi rồi, bóng đi bài đi rồi. Ini ni siapa lai siapa boleh dạ, thank you. Apa? Kau punya mau ihan lupa, betul betul ni, hai kita kali, hai macam, ini sorry bala, hau teh, cuma ini ni ya. Pakistan hai kau dah, một dah lama mulu, bah, sorry này dah. Ai khổ kau mau tuan, ai khổ kau mau tuan, ai mana mana, pin à, pin, ai khổ mau pin ni ah. À? 你那么哈巴的哈？喊俺个巴龙瓜，哎呀，哎把瓜，哎把瓜，毛毛提把瓜，哎嘞，叫娃比瓜，到了到了到了，哎嘞到了哎嘞到了哎嘞到了，please please。Baru ada ya, di kira. Baru ada ya. လိုက်ဒါပဲဟိုဘက်ကလည်းလမ်းပြဟိုဟိုကောင်ဟိုကောင်ကောင်မဲကြဟိုကောင်ကောင်မဲကြပါအဲ့ဒါဟိုဘက်မှာဟိုဘက်ဟိုဘက်ဘက်အဲ့ကောင်ကောင်မဲကြပါဘက်အဲ့ကောင်ကောင်မဲကြပါနော်တက်တက်တက်တက်တက်တက်တက်တက်ဒါပဲဟိုရှိလာကေဝလာကေဝလာကေဝစပိုင်ဒါမန်နဲ့စပိုင်ဒါမန်နဲ့စပိုင်ဒါမန်နဲ့ဒါမန်တို့ကြာတယ်လိမ့်မယ်မိတယ်မိတယ်ကေကွာအရေရအော်ပါလေအလူးမအဲ့တော့မအေးရပြီအေးရပြီ let's go Thank you. 에이 야 이과. Hello ho bagat tu bro. Alu mo chui. Thế mà à, đây bóng bị hẳn visa này, cái này bị lâu mùi đấy. Bị la bóng chỉ ngà là quá. Chưa được phang cái này em chứ. Ê, ý là ý, ý, B, C, D, E. F ကြီးပါရပြီကျွန်တော် I got supplies တက်ချုံကျွန်တော်ကတော့တက်ချုံရတယ်နော်ကျွန်တော်အေးအေးတက်လက်တော့ရခဲ့ပြီကျွန်တော်တော့တက်ချုံတော့မဟုတ်မှနမနဲ့ကိုရှိုးလာအောင်မယ်ဟာလို့လင်းဝချင်းတဲ့နေတော့မယ်ဘာဘာဘာသာဘာသာရေးအတိုင်းကြားနေရဘယ်လိုပြချလဲမသိဘူးလို့ပေါ့ I got supplies လေးတန်နဲ့တူလေးတန်လေးတန်ကြီးကြားနေရလင်းဝရှယ်လာမသိဘူးလို့ပေါ့နော်ချက်လောက်ရှောင်းလေးရှောင်းလေး 고메 고메 고메 집안에 집안에 집안에 에이 anh em nữa ha đi mà mà đi bài này băng vâng ấy đi thiếu sai thiếu mà có cả gì à? đang mà có cả gì là máy bằng cái mình mà bằng vâng ấy à à đây là đây là anh mà bằng cái gì rồi à lại lại ồ điều điều điều là là là là à rồi à rồi đi vâng này đi này đi này phang cái liu khỏi đồ anh này làm một cái này ngã chuối này qua lại mình ငါကျွဲတယ်ပဲသွားလိုက်မယ်ဘယ်မှမသွားနဲ့ငါပြောမယ်အေးရငါတို့စပီးဘုံနဲ့သွားမယ်ရစပီးစပီးဘုံသွားမယ်ရတရားမကူနဲ့ရငါပြောမယ်အေးရဒီနောက်တော့ဒီနောက်တော့ဒီနောက်တော့အဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်တော့အဲ့ဒါတာကြီးတက်သွားတာငါတို့တင်ဟာဟာ sorry ပါဗျာပရကာလည်းသူ့လိုက်ရဲကျန်းတာပဲဟာကျန်းမယ်လေဗျာဟာရေးရမယ်ရေးရမယ်အဝဘေးဘေးအဝအားလုံးကျွန်တော်မြဲပြောအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်မြဲရပြောအားလုံးပဲမင်္ဂလာချမ်းလေးပါခင်ဗျအားလုံးပဲဟယ်လို share ပေါ်လာပြီးအောက်ထုတ် share မပေါ်သေးပါဘူးနော် public နဲ့ချက်ပေးပါတို့မဟုတ်ပတ်ချီကူနဲ့ချက်ပေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော် public နဲ့ဆိုမှပေါ်ပါပါဗျာရှင်ကအသေးလေးလက်မလေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်နှိပ်ပေးကြပါအောင်အောက်က comment နဲ့ဘေးနားမှာ real လေးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော် live လေးပဲဖြစ်လက်မလေးပဲဖြစ်အသေးလေးရှင်းပါကားရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါကားဟာအကိုစအကိုစအဲ့အကိုစ mark the vehicle ရရရအဲ့ရအဲ့ရပေးလာဒီမှာခဏရဒီမှာရဒီမှာတဲ့တိုင်းဒီမှာရစီစီပြည့်တာစီပြည့်တာစီပြည့်တာဒီတော့စီပြည့်တာလာလာအဲ့အဲ့ဒီနေတယ်တဲ့တဲ့ ချမှာ okay ဘယ်မှာလဲအရှက်အိမ်ကိုကက်အရှက်အိမ်ကိုကက်မရဒီရှက်အိမ်ကိုကက်မရညာဘက်ကအိမ်တော့အာ no no no no no ရရရရရအာဖန်ရဲ့ရေနှစ်ဆက်တက်ရောက်ပြီနှစ်ရောက်ပြီကောင်လေးဒီလေကွာအမိုင်းနဲ့ကောင်ကအန်တူဖုန်းနဲ့ကောင်တော့လို့တည်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်ရောက်နှစ်ရောက်နှစ်ရောက်ပဲနှစ်ရောက်တယောက်တစ်ချက်ဖန်ရဲ့ရေဖန်ရဲ့ရေပြင်လာချပါတော့အေးငါ့ကိုပြစ်တယ်โอเค နှစ်ယောက်ပုံတော့နှစ်ယောက်ခိုင်းတာညာရညာရအေးတည်ရတည်ရတည်ရတည်တယောက်တယောက်တယောက်တယောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမင်းအဲ့ပေါ်မှာတိမ်မယ်နော်အဲ့ဒါမင်းပေါ်တာအဲ့ဒါမင်းပေါ်တာလာပြီအဲ့ဒါမင်းပေါ်တာလာပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြန်စင်းအဲ့ဒါပြန်စင်းရဲ့ငွားပြန်ကျွတ်ပြန်စင်းရဲ့ဒီဘက်ပြန်စင်းရဲ့ပြန်စင်းနေပြန်စင်းနေပြန်စင်းဆိုဟိုအောင်စီးပြီးပြန်စင်းရဲ့လေချင်းနေစီးပြီးပြန်စင်းရဲ့လေကျွဲရဲ့ကျွဲတကောင်တော့ရတယ်ကျွဲတကောင်တော့ရတယ်ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဒီဒီရှိမှာဒီရှိမှာကျွဲအဲ့မတကောင်တော့ မသွားနဲ့မသွားနဲ့အမတကောင်တော့တကောင်တော့တကောင်တော့နာတယ်20 20မိနစ်20မိနစ်မှန်တော့အဲ့အဲ့ဘောင်ကိုချိန်မလားငါတို့အဲ့ဘောင်ကိုချိန်မလားအဲ့ဘောင်ကိုချိန်မအဲ့ဘောင်ကိုချိန်အဲ့ဘောင်ကိုချိန်မလာအောင်မခဏလေးမင်းရဟိုဒီဝမ်းမင်းအဲ့ဘောင်ကားနဲ့တက်လာရင်တော့တကောင်မို့စုံမတော့စုံမတော့စုံမတော့မလားမတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့စုံမတော့စုံမတော့ရတော့စုံမဝယ်စုံမဝယ်တယ်ဖန်ကအဲ့လိုအဲ့လို Wow. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. chết rồi. Dạ, dạ, dạ. Ăn con nó, ăn con nó, không chơi con nó. Không chơi con nó. Dạ, dạ, dạ nó đây, nó đây, cho cho mình này, cho cho mình này. Thằng ngay vậy. Sang cái này, sang cái này, sang cái này, sang cái này. Thôi, thằng nó để ở đây, ở đây là không? လေးရတယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ကောင်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာကျွန်တော်လဲသွားတာခေါင်းမိုးပေါ်ကနေအေးလို့မေးပေးပါဩအာလုံးမလေးတာကားလည်းပါ Thank you အပင်းနေရကျေးဇူးပါဆိုချမ်း Okay ဗျာနိုင်ဒီဒီကောင်းတယ်要转要要转转挖头挖头，前天头前天头，Let's go，打高嘛打高嘛，旁边个小娃哩，就旁边头比赛来呀，就比赛 돼. 비싸네. 다 말해. 뛰다 보라 말. 잘해. 잘해. 베이. 뭐뭐뭐 뭐. 아빠 앞에 도와서 하고 봐래. 아, 돼. 베이. 잘해. 잘해. 베이. 어? 최단. 아우데! 이거 갑대. 어. 들어맞자 우. 들어맞자 우. 아마 가가 가. 가. Thank you. 哇，抓抓抓起来，抓抓抓挖起，跟得起来。啊，拿过来扔别人的哇。干嘛喽？别拿别了，别拿别了。对对对对对对对对，嘿呀！哦，我上嘛的哇，哟，哎，别去。Thank you. 来边，来边。啊！呀，这这个路的，这个路的要把路。哎，你不要，我再打那个，别打别打别打。我再打边打。我再打边打。哎呀，他妈的，我的。边打。哥，你你干那个？的瓜？现在对面就是彭泰然，对比讲的内话了对的。他现在就是彭泰然讲的，他现在变逼我了。逼的。但逼啊！我刚才讲的懂老板呀，够爽嘛！ အေးတော့ကျွန်တော်မကြားဘူး bro ကြားတာကျွန်တော်မကြားဘူးဒီကောင်တကယ်တကယ်ကိုတကိုင်းမကြားဘူးတကယ်မကြားတာဒီကောင်ကျွန်တော်ခုနအဲ့အဲ့အဲ့ဘေးနာဝင်လာမှမပြေဟုတ်တယ် bro ဟာတော့မိုင်းနဲ့ဟာမိုင်းမိုင်းမိုင်းအမိုင်းအောက်ကနေဆော်ဝိုင်းနော်ဒီအောက်မှာရှိရင်ဒီနော်အောက်မှာမားနဲ့ကောင်ရှိတယ်ငါဒီဘက်ကကြောက်တာရအောင်ငါဒီဘက်ကနေလာနိုင်မှာကြောက်တာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဟောင်းနေရတော့ကောင်းတယ်နော်ဆောင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးတနေရာရထားတယ်လို့ပဲပြောအောင် ။အဲငါ့အမ်တူဖုန်းနဲ့ပြစ်သွားတဲ့ကောင်လိုက်ရှာတယ်မင်းနားမမနေ။အော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာအမားလိုက်ကောင်။マークに向かって။ဟာ shit နောက်ကပြစ်နောက်ကနောက်ကပြစ်ပြီနော် bro Watch out ကြောက်တော့နေတယ်ပြီကြောက်တော့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပလုံးနေရပလုံးနေရနေနေနေနေငါအပြစ်မမအပြစ်မဆိုတခါလဲ no ရပါခေါ်ခံရလိမ့်မယ် đấy cọ đá về có là sau này ra cho nó theo người này ra mỗi anh còn cho ý ý để đóng theo đâu ra để mà luôn Chàng chết cả, Ô bà Nọ, gò Lá cầu nọ, lá cầu nọ, lá cầu nọ, lá cầu nọ, hoàng gì đó, lá cầu nọ, kia, kia, kia 要要要，好多路来了要。哎妈，那ကောင်弄来的啦！哎妈，那ကောင်弄歪了。နောက်မှာခြေတန်းနဲ့ဟေးသေလိုက်တော့အဲ့မှာပေလိုက်တော့ Thank you နောက်မှာခြေတန်းလို့တော့ပါလို့ကြားလိုက်တယ်။ဝါနှစ်ကောင်တော့ဘယ်နှမိနစ်တော့29မိနစ်။အိမ်ထဲမှာဝင်တော့အိမ်ထဲမှာဝင်တော့အိမ်ထဲမှာဝင်တော့ကွာအရန်ရမေးရှောက်ရုံတော့လေရှောက်အောင်နေကြမှာလေငါလုံးဒီနောက်မှာနှစ်ကောင်တော့တာလေကွာငါပြန်တော့ပါလို့ကွာကြည်ရသူတော့ကိုတော့ဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းတော့ ကျွန်တော်ကြည်ကသူ့ရှိရင်ရောက်တာပြင်သူ့ရှိသူ့ကြည်ကကျွန်တော်ရှိပြန်ရောက်လာတာအမားကြီးကဆောင်းပြင်းတယ်ကြည်ရရမ်းမြန်တယ်အမားဟာလုံးဝကျွန်တော်ရှိမှာပဲဆောင်းကျွန်တော်ရှိမှာပဲဟုတ်တယ်အေးစီအေးစီကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဆက်လိုက်ပြရတာဆိုတော့ဗျာဒီကောင်ကြီးကမတက်ကြည့်ရပြီလားချိန်လားနှကောင်သူ့နှုတ်ကတော့ပြလာမဟုတ်တက်လို့ရပြီနှကောင်တော့တာချက်ပေါ်လာလို့သူ့ကို share မပေါ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဘာသာရေး public တွေချက်ပြပါနော် budget group တွေ share ပေးရပါတယ်ဘာသာရေးအဲ့လို share ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ public မဟုတ်လို့ပါဘလိုဟိုင်းမှာပွဲကောင်းရင်နိုင်ကြပြီဟဲ့လားလိုက်လေးဆက်ချင်းကြည့်လိုက်လေဘာသာအဘာသာကြီးတော့အရန်အရန် please နောက်မှလာပြီးချင်းတဲ့ချင်းတဲ့လာပြီးလာပြီးလာပြီးလာပြီးလာပြီး哇，刘红林哇！ Oh! Ay! Sao wala? Ay! Ano yung tila? Ano yung lại Nay quả Cô! Tay hỏng lại cho nó... Tóm là tóm là bro. Tóm mà bố! Bạn nó không nó đòi tóm mà bố! Tóm tóm tóm! Ở đây tóm! Ở đây tóm! Ở đây tóm! Ở đây tóm! Ở đây tóm! Ở đây tóm! Kê này đâu! Nice, tabi. Osho. Mongol Atoan application. Mark ni mukatte. Wala, ama bai no, ama bai no. Ama ji lo yu yu yu. Ah. Ko đi đi mà vậy. Hello Jara. Sao wa ko lo kuna mini à, Ada apa ya? Ya, kwa le do mai tama ya. Na sak ko mini. AW. Ipil, ipil ba ji la. Ipil. Sao ba Jara. Cha de cái ha, yin ma lai ba. Mà mẹ vậy vậy. အေးဆေးပေါ့မင်း focus လုပ်နေတာဟုတ် ibit အလေဘာဘူးငါလိုက်တာဟိုးပေါ်မှာဟိုးပေါ်မှာမေးတာအကျွန်တော်ဒီနားကောင်လည်းကင်းမရသေးဘူးနော်ဟို point မြေထောက်ပါအောင်ဟိုဟာ mark に向かってဘယ်နားပါကျွန်တော်တော့ mark に向かってအဲ45အဲ45ကျွန်တော်ကစုံစုံပါသေးတယ်ဒီလားကစား မနာမအောင်ကျွန်တော်မမြင်အောင်全部に敵がいるよမမြင်မမြင်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ်လာပေါ်လာ bro ပွိုင်း point ပေါ်တယ် point ပေါ်တယ်လူမမြင်ရရရရရရってလာနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စပိုက်ဒါမန်နဲ့စပိုက်ဒါမန်နဲ့ပြေးနေတာမို့ကွာစပိုက်ဒါမန်ကြီးကဆောင်းဆောင်းဆိုးလိုက်တာကွာစားရတယ် channel, channel, channel, let me lead. Marked a location. Marked a location. No. No, no, no, no, no, no, no. Tao mình là, tao mình No way, no way, no way, tao mình. Ooh. Tao mình, tao mình không thể, không thể, tao mình là. Piano, ella me lo, piano, ella me lo, guru. Era yo, era yo, era yo. 널레 하면 해쇼리 맵자 이나이 되나? 따! 따! 누구 에이 뭐? A nó, A nó, chờ A mà, A mà, A mà, mà A mà, ra đi. Lại lại lại lại Mark the အမေလေခုနပြတ်အင်းလိုက်တာခေါင်းလေးပဲပြတ်အင်းလိုက်တာဆိုတော့ပထမဆုံးဘောလေးကျွန်တော်12កောင်းပေါ့နော် chicken လေး